कुछ देर में झंझारपुर तहस नहस होने वाले हैं पानी क्योंकि आधे घंटे के बाद इस पुल पर छड़प जाएगा छड़पने के बाद फिर झंझारपुर वाले को छड़पाएगा छत पे देखते रहो भाई लाली क्या

नहीं एक बार कल पहले मैं सूचना कर दिल बस्ती खाली कर बाप रे हाँ क्या बोलिए आप कते टाइम